balik lagi bareng gua host di acara ini Public School Kepo episode 6 Nama gua Bril dan ini adalah episode spesial kita Untuk pertama kalinya kita bakal review mengenai Photobook JKT48 Melody First Solo Photobook Dan gua baru menerima paket ini kemarin dari teman gua bisa datang sini Mas Komar Halo ya, Ambil kursinya, kursinya Ya Ya, ya duduk Masuk ya Mas Komar ya. Masuk. Ya. Jadi mungkin kita wawancara dulu bagaimana sih awalnya bisa beli photobook sebanyak tiga orang ini? uh, ya. Gini, sebenarnya photobook ini saya belinya lima. Okay. Itu yang duanya telah diambil sama teman-teman saya. Okay. Diambil apa dijual? Ini tiga Uh, tiga ya. Kita buka. Masih ada bungkus DNA-nya. Ada tiga. Kelihatan kan tiga? Iya. Iya. Mungkin bisa ceritain uh, mengenai mekanisme pembelian di Rakuten yang sempat uh, bikin kita galau nih. Gini, saya kan pada tanggal kira-kira uh, eh, 6 eh, eh, baju dinas 6 September saya pesan di Rakuten iya, iya. ceritanya uh, selama kira-kira tiga mingguan barang ini belum dikonfirmasi biaya JNE-nya. Dan saya berulang-ulang kali sampai menelpon, mengirim pesan email, kemudian uh, pesan di rakuten.com tetap saja orangnya bilang sabar mas tunggu nanti pihak JKT, JKT48 akan mengirim email yang berupa balasan atau voice-nya ya voice-nya atau biaya JNE nya Ya jadi ini agak sedikit memalukan untuk sebuah perusahaan yang terhitung besar. Padahal ibaratnya mereka itu sudah memonopoli kita untuk bisa beli barang barang official hanya di Rakuten, di toko-toko mereka. Seandainya saja barang-barang ini disediakan di toko online lain, pastinya kita akan beli toko lain ketimbang Rakuten. E, anggap saja ada top kita selalu membeli CD JKT48 itu tidak di Rakuten ya. ya Selalu di Nada Talk. Kenapa hari itu kita saat itu juga misalnya kita pesan maka uh, voice-nya akan dikirim saat itu juga dan kita bisa langsung transfer uangnya via ATM. Sehingga prosesnya juga lebih cepat. Nah, buat lu JOT JKT48 Operation Team Sekali lagi, tolong dipermudah birokrasinya. Jangan terlalu ribet, ribet dan berbelit. Karena kita juga nggak mau sistem ini terus berkembang yang pada akhirnya justru merugikan fans dan tentunya lo juga. Karena kalau fans udah nggak beli di tempat lo, maka lo akan rugi. Ingat itu. Tapi bagus juga sih ya layanannya, Intinya, ya kita nggak perlu ngejudge jod yang macam-macam. Intinya dibalik kekurangan pasti ada kelebihan. Termasuk uh, launching first solo photobook gitu kan JKT48 first solo photobook jadi ini ada telat hampir sebulan ya sebulan dari uh, tanggal rilisnya di teater kita sempat lihat uh, previewnya dari channel Roadkill Picture bisa lihat videonya di sini reviewnya nanti kita bakal kasih linknya jadi kurang lebih tiga hari yang lalu pada malam Hello Fest ya malam minggu juga JKT48 mengumumkan rilis single baru mereka yaitu Manatsuno sounds good atau musim panas sounds good guys. Kita tunggu saja uh, single ini rilis mungkin bulan depan. Ini karena, paling ditunggu-tunggu. Ya sudah sekitar tiga bulan ya yang lalu ya sejak Karisweet Ya sejak uh, iklan Karisweet muncul di TV. Ya kita rela nahan ini barangnya datang kemarin masih mulus masih perawan belum kita buka demi kalian bisa dibuka. Sekarang kita buka langsung dua ya. ya. Yang satu kita amankan. Oke, bagaimana kah isinya? Kalau tidak salah ini dapatkan poster ukuran A2 ya? Iya. Kalau dilihat ukurannya sekilas uh, mirip seperti official guidebook baik part 1 atau part 2 hanya saja tebalnya lebih tipis. Tebalnya lebih halaman ya. Oke. Cepatan saya. Oke. Okay. Iya. Ya. Tebalnya ya. tipis. Saya tegang. Ya. Tebalnya tipis. Satu, dua, tiga. Mana posternya? Dan satu dua dapat apakah saya uh, tiga kami mendapatkan poster yang sama, sama. tos lu ternyata sama ini adalah foto melodi mengenakan apa ini uh, dress, dress dress warna putih, putih. ya seperti larang kawinan senyumnya ya pun lucu banget oke kita lipat hati-hati nih lipat ah gak bisa dilihat uh, isinya mungkin kamera bisa dikebawahin biar bisa kelihatan isinya balik balik oke bisa dilihat nah ya ini halaman pertama ya Ya seperti promosi biasa, dulu. promosi dari Honda Brio Buat kalian yang tertarik buat beli silahkan kalau punya duit uh, Apa ini? Lip Eyes, wow Ini yang sempat bikin heboh para wota minumnya pokari Sweat makannya stick poki terus apa lagi ya oh Kalo oh, tisunya cuci. tisunya opsi ini sekarang kalau cowok-cowok foto pada pakai lip eh sepertinya <laughs> lupakan tapi ada yang laki-laki ini oke okay, oksi ya bisa dipakai oh sibuknya mencegah jerawat mencegah jerawat aku dia pak. cantik banget lanjut ke halaman berikutnya ini ada di Lawson we start working JKT World in Lawson mungkin sudah melihat ada MV-nya mereka saat di Lawson yang Mirai no Kajitsu bisa dilihat di YouTube ada Yuki juga ada nah ini adalah prolognya oh ini saat di Jepang saat, uh, dia terpilih sebagai duta buah ya oleh Jepang nah terus keren banget Astaga. Wow. Ember, ember, ember, ember. Makin ke dalam, makin hot. <laughs> ya ampun, ada obrolannya. Eh, kursi yang sebelah situ kosong nggak ya? Kosong nih, kosong. Ah, tidak. Oke, kita lihatin saja. Biar kalian juga semakin penasaran untuk begini. Kalau tidak salah, ada di bagian halaman. Waduh, pakai yukata yo keren sekali pakai yukata bu. uh uh uh, tidur <laughs> ah, tidak Special interview di atas langit masih ada langit pepatah ya cerita ini seperti di official guidebook yang kedua itu membahas JKT48 wonderland Mungkin sekilas seperti itu jadi cerita dia biar bikin kalian berdulu sila wow hmm. ini pakai pakai lipstick ya atau lip ice ini bukan ini ada oh iya saudaranya Melody Laksani Sister ya Face Countries bisa ada ada juga Wih, foto mereka saat kecil, ya ampun, imut banget. Astaga, ini yang paling ditunggu-tunggu. Apa itu? Pesan untuk melodi dari member-member yang ada di JKT48. Tapi sepertinya ini dari tim J saja ya. Dari tim J. Astaga, ternyata pantas aja harganya murah. Lihat, kamera bisa dilihat. Nomor 23 apa nih? Baleng, member manajer astaga. Si Baleng, enggak Baleng dulu. Ah, ganteng. Harganya turun ya mungkin kalau nggak ada angkat uh, eh, eh, Baleng mungkin bisa sampai 150 ya ada siapa Baleng Bola bola dan penutupnya ada kredit dan poster dari Pokari Sweat Pokari Sweat ya sponsor terbaru dan oh tidak yang baru yang ini. oh, play and replay ada yang operasi tuh yang nggak normal bisa dilihat ya mungkin itu adalah sekilas dari photobook melodi dan juga sekaligus sebagai first solo photobook JKT48 untuk kalian yang mau beli ini bisa segera pesan di Rakuten masih ada ya? Masih. Sepertinya masih ada karena ini adalah stok terbatas dan akan mendapatkan bonus poster spesial berukuran B2. A2 dari B2 dari tiga versi dapat sama ya nanti kita akan buka yang satunya ya mungkin itu saja dan kalian bisa lihat review-review yang lain mungkin lebih menarik di channel Road Picture nanti ada videonya di sini bisa dicek Uh, Oke, okay, follow akun Twitter kita di @multimediapic, iya. like kita di facebook.com slash the multimedia picture dan subscribe channel kita di sini ya nanti ada tulisan di sini bisa di subscribe dan juga bisa subscribe channel Roadkill Picture. Bah, Roadkill Picture di sini punya kita di sini. Oke. Okay. Dan pantun ya, oke okay, pantun. Sudah tahu pantunnya? Coba, coba. Ayo coba. Uh, kebetulan saya lupa pantunnya. Mungkin tapi sudah ingat-ingat dikit lah. Ya, coba. Mungkin coba eh, jauh-jauh ke Swiss iya. Berlin untuk mengikuti kompetisi logo. Untuk mengikuti kompetisi balogo. Jangan lupa. Ikutin jangan lupa untuk ng ngikutin public suka kepo dan sampai jumpa di review-review berikutnya